ракеталар жердин жасалма спутниктерин планеталар аралык станцияларды жана башка космостук аппараттарды орбитага чыгаруу үчүн кеңири колдонулат бул максатта ракеталарды колдонуу идеясы жыйырманчы кылымдын башында орус окумуштуусу константин эдуардович циолковский тарабынан сунушталган академик сергей павлович королев жетекчилиги астында советтик окумуштуулар тарабынан иш жүзүндө ишке ашырылган ракетанын жардамы менен бир миң тогуз жүз элүү жетинчи жылдын төртүнчү октябрында жердин биринчи жасалма спутниги орбитага чыгарылган бул ракетанын аскердик ракета деп аталат массасы эки жүз алтымыш жети тонна узундугу жыйырма тогуз метр жыйырма сантиметр болгон жана эки баскычтан турган бир миң тогуз жүз алтымыш биринчи жылдын он экинчи апрелинде адам биринчи жолу космоско учкан юрий алексеевич гагарин старт массасы эки жүз сексен жети тонна болгон үч баскычтуу ракета менен жерге жакын орбитага чыгарылган восток кораблинде жер шарын айланып чыкты восток кораблинин массасы төрт тонна жети жүз отуз килограммды гана түзгөн